Bienvenidos, señoras y señores, al programa de humor más irreverente y cachondo de la televisión. ¿Qué hacéis? Preséntanos. Preséntanos. Con ustedes, Martín Gervasoni y Diego Molero. Uh cansados de ver lo mismo en la tele. Tum, cansados de ver lo mismo, peleles. Tum, catum, Esto es Optical TV. ¡Oh, Y quiero sentir tu piel de rosa. Pero tengo que decirte una cosa. Tengo una de un metro cincuenta y tres. ¿Una qué?